Inawezekana ni hali ambayo imekuwa ikikupata mara kwa mara. Inawezekana ni hali ambayo kila inapotokea imekuwa ikikunyima raha na kukosesha furaha. Hali hii ni hali ya kuzimia ama kupoteza fahamu mara baada ya kufanya tendo la ndoa. Inawezekana ikawa kwa mwanamke ama mwanaume. Hali hii kisayansi inasababishwa na nini? Kupitia Daktari Kiganjani, Anatoria Gabriel, niko na Dkt. Ayubu Msalilwa anatupa ufafanuzi. Ni sababu zipi hasa ambazo zimekuwa zikifanya baadhi ya wanawake na wanaume kupatwa na hali hii wakati ama baada ya kufanya tendo la ndoa? Sababu ya kwanza ni kusikia raha sana. Inaweza ikatokea mtu akasisimliwa sana na huyu mtu akishakuwa amesisimliwa sana, kuna ule mshipa ambao huwa unapeleka taarifa kwenye moyo unaitwa vagus nerve, na huu mshipa sasa utakapokuwa umesisimliwa zaidi utafanya presha ya mwili itashuka kwa ghafla, na presha ya mwili ikishuka kwa ghafla, damu haitakwenda kwenye ubongo. Damu isipokwenda kwenye ubongo, mtu atazimia. Sasa na hii inasababishwa mara nyingi, mtu anapokuwa amemaliza kufanya mapenzi anaweza akasimama kwa haraka, mtu anaweza akazimia hapa, lakini kuna wengine wana msongo mkubwa wa mawazo. Kwa mfano, kwa mtu amefanya mapenzi au amejishikashika au amejichua mwenyewe na akaamua kufanya kwa haraka, au mtu alikuwa anafanya hivyo alafu akawa amefumwa kwa haraka wakati amefanya mapenzi. Anapomaliza kufanya mapenzi akafumwa au akaona kuna watu, kwa hiyo akataka kuondoka haraka kwenye ile eneo au akashituliwa eh, wakati wa tendo. Sasa pale ambacho kinatokea ni kwamba mtu anaweza akazimia, lakini pia kwa sababu hiyo yote inaweza katokea kama mtu alikuwa amekunywa pombe kabla ya kufanya mapenzi au ametumia kafeini nyingi, vitu ambavyo vina kahawa nyingi, inaweza ikamfanya mtu akazimia wakati wa kufanya mapenzi. Kwa hiyo sababu ya kwanza tunaiweka katika kundi hilo. Sababu nyingine ya pili ni inaitwa hyperventilation. Sasa hyperventilation ni kwamba wakati wa kufanya tendo la ndoa, inapotokea mtu alikuwa na hofu au ana wasiwasi, ule muda anapotaka kukaribia kumaliza, kwa wanaume wote au kwa wanawake, pale mtu huwa anakuwa na hema kwa haraka haraka. Kule kuhema kwa haraka haraka kama huyu mtu alikuwa tayari na mawazo mengine au alikuwa yuko anxious au alikuwa na msongo fulani wa mawazo kabla ya hapo. Kule kupumua kwa haraka kunaweza kukamfanya apoteze fahamu pale pale na mwisho wake akazimia. Lakini kama ikitokea huyu mtu akawa amepumua kwa haraka vile wakati anakaribia kumaliza halafu akawa ameweza kucontrol ile kupumua kwake, basi anaweza akatoka salama hapa. Lakini kwa wale ambao walikuwa wana wasiwasi, sasa wale ambao walikuwa wanafanya labda hawajazoea au ambao hawajafanya muda mrefu alafu akaja kufanya au mtu alikuwa amechampania mtu kama huyo, sasa pale anaweza akajikuta kawa anxious sana, eh, akawa amepania sana. Kwa hiyo yale matamanio yake yatakapokuwa makubwa, sasa pale wakati anamaliza atajikuta ya kwamba anaweza akazimia. Sababu ya tatu ni njaa pamoja na kiu. Sasa uh, kuna msemo ambao unasemwa kwenye jamii yetu ya kwamba ni vizuri mtu kabla ya kula ale. Kwa hiyo unatakiwa kula kabla ya kula, kwa sababu utakapokuwa una njaa au una kiu, lile tendo linatumia nguvu nyingi kutoka kwenye mwili wako, na kwa sababu linatumia nguvu nyingi kutoka kwenye mwili wako linaweza likamaliza kabisa kiwango cha sukari ambacho kipo kwenye damu kwa muda huo, ambacho kinatakiwa kifanye akili iwe active. Sasa inapotokea kwamba kiwango cha sukari kimemalizika kwa ghafla, au hukuwa na maji ya kutosha, kwa hiyo umetoka jasho jingi na ule mzunguko wa damu ukawa hautoshi kwenda kwenye ubongo, sasa mtu anaweza akazimia hapo hapo. Kwa hiyo jamani, nawashauri kabla ya kula chakula tule na tunywe. Yes, na mkifanya hivyo pamoja na mwenzi wako mtakuwa mmejiweka kwenye nafasi nzuri ya kuwa na furaha kabla na baada ya tendo. Lakini zipo sababu pia mbalimbali, zikiwemo sababu za magonjwa pamoja na msongo wa mawazo ambazo zinaweza zikamfanya mwanamke ama mwanaume kupatwa na hali hiyo baada ya kufanya tendo la ndoa. Ni hapa hapa kupitia Daktari Kiganjani. Tufuatilie kupitia YouTube chaneli yetu ya Daktari Kiganjani, lakini pia Facebook, TikTok Instagram na Twitter tunafahamika kama daktari underscore kiganjani.